Farem el girabró japonès, que el nom científic és Juniperus horizontali. horizontali. Em... S'assembla al xiprer, però la fulla és esquaniforme, que vol dir que està en forma d'escames. I per diferenciar-la del xiprer, veiem que aquesta olora, no com les altres, i que és, la fulla és més tubeta. I que creix en horitzontal, allà en, als costats, i Pues que no fa piñas, fa unas boletas negras.